soomaalidu waxa weeyaan dad qab leh ama isla weyn ser john kirk oo ahaa qunsulkii ingiriiska u fadhihi jiray jasiiradda sansibaar sannadkii kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatankii ayaa waxa uu ka wareeray sidii awooddii ingiriisku ay wax caynkaasiya u cabsi gelin weyday soomaalidii mas-uuliyiintii ingiriiska ahaa ee bariga afrika oo soomaalida kula kulmay gobolkii la odhan jiray jubbaland dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ayaa waxaa raalli geliyey oo ay ka heleen soomaalidii ay arkeen ser arthur hartinj oo isna sansibaar ka noqday qunsulkii ingiriiska ayaa waxaa soomaalidu sidaa ay u xaali jireen uu la jeclaystay oo uu kala mid dhigay sidii dadkii sarsare iyo caaqiladii dadkii ingiriiska iyo scottishka ahaa ay waayadii hore u noolaan jireen waxaana uu ku tilmaamay soomaalidu inay sifooyinkan lahaayeen oo waxa uu yidhi horta waxay ahaayeen dad raganimo leh culummada da'da waaweyn ee shuyuukhda ah iyo bidaartoodu sida qaab kale ee ay u go'day iyo gadhka timihii ciroobeen ee caddaaday muuqaasi sida uu yahay ayaa waxa uu seer arthur sheegay inay u ekaayeen uun beeraleyda ingiriiska indhahooda saafiga ah iyo fahmadooda degdega badan iyo eegmadooda ayaa waxa ay ka soo jeedeen nolol caafimaad badan oo aanay waxba shaashaynin sida waxyaabaha dadku qaataan ee tamarta lagu kiciyo dadka soomaalidu fikrad ahaantay ayaa waxa uu yidhi waxa weeye dad aan siinaba loo agdhigi karin dadka degan qaybtani afrikada ah haddii ay tahay maskax iyo geesinimoba waxa ay soomaalidu ka yimaadeen dhinaca waqooyiga ah buu yidhi iyagii oo duulaan ah markaasay kiciyeen oo ka wadeen dadkii iyaga dhulkaasi ugu horreeyey oo kala ah gaala iyo baajuun ma aha buu yidhi dad ka baqaya qoryo iyo hub loo qaato wax yar muddo ka dambaysay wakhtigii seer arthur hartinj ayaa seer charles eliot oo ahaa guddoomiyihii ingiriiska ee bariga afrika ayaa waxa uu faallo ku sheegay in soomaalidu ay iyaga qudhoodu isku arkaan kuwa ama la mid ah ingiriiskii amba kaba sii sarreeya shakhsiyadda qofka soomaaliga ahi uu leeyahay waxay ahayd mid si aan kala go' lahayn ay uga hadli jireen saraakiishii reer yurub ee ka shaqaynayay somalilan oo ay hadal hayn jireen uun ammaan iyo ceebibaa waa jireen shakhsiyadda soomaaligu waxa ay ku sheegeen inay ahayd mid ay iswehelinayeen calaamooyin aan meel wada degin fudayd iyo saldhigasho la'aan hadalka oo taagtaagan oo sidii dagaal oo kale la moodo sidaasi darteed soomaalidii beryaha cadan soo geli jirtay mas-uuliyiinta ingiriiska ayaa waxa ay sitaan ee hub ah ka dhigi jiray waxaa jirtay inaan laba danayn jirin mustaqbalka imani doona cir weynina waa jirtay waxaa jirtay is-ammaanid xaddhaaf leh iyo sharafweyne aan bini'aadamka cidiba ka sharafweynayn qadarisxumo iyo kibir seetada goostay oo matalan haddii uu gaal soo aqbaro qof soomaali ah tiiyoo gaalka loo jeedo ayaa candhuufa qofkaasi uu ku tufi jiray dhulka qabka qofka soomaaliga ahi inta la sii buunbuuniyey oo lagu sii dardaray ayaa waxaa dhacaysa in aan cidiba waxu sheegi kari jirin waayo isagaaba isla toosan oo dacu weyn oo laga soo golo uma bannayn jirin cidnaba fikradda ninka soomaaliga ahi uu iska qabo ayaa waxay ahayd qof lasoo barbardhigo oo lala simo hajooge in uu isagu ka wanaagsan yahay nin kasta oo jira haddana iyada oo sifooyinkaasi ay jireen ayaa waxaa kaleoo jirtay madax bannaani iyo kelikelinnimo iyo martigelin ama wax tashiilid ama kala reebreebid joogto u ahayd noloshiisa halisi meel ay jirto kama gebban jirin tiyo xataa marmar lagu naf waayayo oo geesinimo iyo waxa uu laha aad adkaan wax la barbar dhigaah aanay jirin dhulka uu hooyga ku leeyahay waxa uu u dhexeeya lamadegaan iyo kayngaab odaxley ah oo uu noloshiisa ka heli jiray sida lamadegaankaasi loo naasnuugo biyo iyo baadba aad ayuu igu darnaan jiray oo xeelada yaqaanay soomaalidu waxay ahayn dad aad iyo aad u dagaal yahaniin iyagoo isticmaalaya tabo lagu hoogo waxay qaadan jireen gaashaan ka samaysan haragga geriga oo waxay u dagaalami jireen labalaba iyagii oo ninba wato waramo wax tumaatiya oo af leh iyo bilaawe amba golxad oo inta midi kii kale ku soo maqan yahay ayaa isagiina midii ku taalla waxa ay jeclaan jireen soomaalidu dagaalada gaadmada ah iyo kuwa gacantaba laysula tego ee kaymaha gaagaaban ee jiqda ah laysku haleelo soomaaligani ugu geesinimada badan ee ugu qabka badan ee dagaalyahanka ugu naxariista daran ah ayaa waxa uu awoodi kari jiray inuu sameeyo haddana wax weyn oo gobonnimo leh oo waxa uu diyaar noqoni jiray inuu dhiiggiisa u qubo dhulkiisa waxa uu dhimani jiray isaga oo sidaa u arkaya nafta ka sii gurmaysa oo aan odhan jirin malaha waad dhimanaysaa oo seeftii oo ku taagan ayuu qosol ku dari jiray oo naftu ay kaga bixi jirtay wax yar buu ka warwari jiray nabarada ku dhacaaya nabarradana waxaa lagu dhayi jiray digada geela oo inta ay caabuqaan ayay marka dambe haddana bogsoon jireen ninkii dhulmareenka ahaa ee loodhan jiray kabtan j h sbeg ayaa isaga oo ka hadlaya soomaalidii ambaanada u ahaan jiray ee dhulka u kala wadwadi jiray ayaa waxa uu sheegay in dhifdhif mooye aan la arki jirin niman soomaaliyeed oo aanay naburo ku oolin oo naburrada qaarkood sida ay u baanaayeen aad ka yaabaysay sida uu uuga kacay saraakiishii reer yurub ayaa waxay ogaadeen haddii soomaalida ah basar adag lagu qabto loona tixgeliyo sharaaradda yar ee kulul ay leeyihiin waxaay soomaalidu noqon jireen bay yidhahdeen booliis iyo milatari wanaagsan inkasta oo marnaba aanay ogolaan jirin in lagu xamaasho oo aanay dhabarka kuu soo leexinaynin xagga dhar xidhashada soomaalidu amba milatari ha ku jiro amba ha ku taagnaado dirayskii ingiriiska amba garan ha xidhnaado amba surwaal gaaban amba dharkii hiddaha u ahaa amba toob amba maro khayli ah oo uu ku yaallo shagaarkii sida dharka skotishka ah oo weliba aad loo jeclaa haddii ay ku taallo shaambaddii warshadda dharka samayn jirtay ee manchester ama marada la soo daray balay mil mil ku yaalla oo biyo dhooqa leh oo midabka huruudda ah yeeshay wax kastaba ha soo gashadee soomaalidu waxay ahayd dad sida loo qoray ama qaabkoodu ay ishu qabanayso oo diraysqaad fiican tani waxaa si gaara loo arki jiray marka ninku uu ugu xoogga badan yahay ee uu isku buuxsamo isagii oo galkii seefaha noocyada kale lahaa ee tolkiis gacan ku sita ta kalena gaashaan qaabka wareegga oo kale leh oo ka samaysan haragga geriga amba wiisha amba goodirka gal yar oo isna harag ka samaysan oo kitaabkii qur-aanka ahaa uu ku jiro oo inta suun haraga dacallada loogu xidhay qoorta laga soo luulay oo halkaasin barbartaa sidaa uga soo dhacay xagga diinta soomaalidu waa muslim wanaagsan oo waa suni walow ay xumad jidba ahi ay ku jirtay sida marka nin darwiisha amba wadaad diinta uu u marinayo intaan meel baad leh loo guurin ama marka la doonayo in weerar la qaadayo lagu soo guulaysto xagga haweenka sida loola macaamilo soomaaligu waxa uu ka soo dhex baxay dunidii muslimka ahayd haweenka xijaab laguma hayn jirin oo waxoogay xorriyada oo aan dunida carabta lagu haynin ayay qabeen soomaalidu waxay ahaayeen dad safsafra oo socodka ku daran nasiina la'aan iyagii oo socoteyn jiray oo wax badan aan qaadan jirin oo haddana goor walba guurguuri jiray ayaa waxaa loo yaqaanay oo la odhan jiray dadkii bilaabarkimada ahaa